diskurtso politikoa humanizatu behar du. Marketing politiko hori gabe, gizurrik gabe, bultik gabe. handiagoa izan herritaren parte hartza orduan eta populismo gutxiago. Zenbat eta komunitate gehiago orduan eta demokrazia gehiago. Politikak herritarren benetako arazoa konpondu ditzaken eta konpondu behar dituen konfiantza berreskuratu behar da. Herritaren zerrenda gero eta eragin handiagoa izango dute hauteskunde prozesu demokrazia gehiago. Politika jenderen bizitzan izan dituen lorpenak ondo komunikatzen ez badira, politika garrantzia galduko du jendearentzat. Demokrazia gehiago.